ani ani ani yang kau sih cuman ya eh, kapa kamar tak kahuk apio oh. kayi apa kayi jal jalu ta angin angin gua sengau ngi ngau sih gua kuiru meru so apa magau hmm. ani kita persnya jalu ta kayi kau urja tau jalu ta kaya begara itu menta kaya hadu ya kau jalu nungak kau di kita apa kamen yang ya, nguliji ngasih kaya kau kamen kau urji Kalau ada apa kamu nak kain saya kain mantan rumah si guru itu. Ah, hmm, kamu kamu kain kau urjinya. Kain kain. Hmm. Mandar ah, jalo ya da ajaluuda ngeesqaniit ngeet jaluuda waasa qoriida abuku jooyaaba sawsawa mandaara ngashaan awanganni muchaageesu mefkaangaanyini asiasninge jilisi naambuse ah. yaw ichiki waa mwambet ah, siiti mwambet hmm. siitaangaanyini nutu Ah kwakajmaangureeyi eti ngandida ngakushapo kakongwa kuchitibu kako asi asi cuci ngadu asiwo oh. apkanganyi mm. sidunganyi nakirunyo ifuka yewi eh. tasiki babiyar ndiya sunyi fuka ya yakhosta mesar fakaringinyewa asiwo oh. olikwalo kasesiki dubu mm. mebizanijo asi aisa kwaritiki yakisi yanjudu shu asi yakisi yanjudu shu uh -huh kuchagirundo sijabiji asi ah, kanya tagi jida girumi jida kaya ha kaya ba kaya sakari ta kaya kuya kabas kere ji kanyu gishanga kanyo atuna wing eski atuna digin digin ko digin kuya dembale ji kanyo ji ya de mushu tak mush kan kaya gonda ga dir ha ha wa eski ji biki kwa gishaga ngat ji ka ngat nyak ma kanyo sakari gida agiat buko. Tidak kebut musuh lah kok kagak begitu anu bukit asi imuch an atgeje da bangani ngi chai doge jaga tu, linga ah. bangani kau kwa yesa bu aw ah. muchge jaga tirufta ma di hes bu asi kanga chalo da mi bunyi ko ka dai ma kai ko ka dai ma kai aha aga ak nut. asi aningi dia mangani di jaga tirufta ah. ma nali na tar mangajis ki la sitil ma nali asi ke ahi tukabonga Yesu basalakali ngi atune asibokusalakali abonere ba Dawidi akam naga de Dawidi akam man diglo ko dobi akam ni ngul mai shi kaya da akam ga urji ngul da kai fta de ba kaya akam ni ngul shi ga urji akam mai shi anyo ko mi ta ba kam ta ba kam ko munyi ko munyi to ko munya shi tuni ko munyi te ko munyi tuni da mi Dawidi man da shi ka wai de nyal ko munya shi tiya aseo anako simjalona bisise amana. ah ya manali ngi ido akagai akagaiwo mm. aningo ndikitaka sita ini nyikicha ake yesu ba mushka ngagi lapis kabu lapis na ka lapis ki yudgi shanga si lapis gdaba yeki ba mushka ni su so ah. kai man dan tayira ji ase ah, ha kai gidattu ha ha di sabu gella ba Sila pagkita baha, mandam lagus ba sa lakala kami sila ba dahin. Kaya ako sa dukichay o nga niya. Ako sa dukichay? Dukichay mandan na, tagataga dya mandan na, arba sige lagi sa mga kabunso. Ya kay mandam na ta Natukan. Ah, ka mandan sige? Mandan. Eh, ya kaya ba gara mandam, matuka yan na kanya mandan na hao? Matuka kaya ngayo. Kaya arsa rin niya kumangya sige sa rin, arga matuma dya, yapka urutu ko tiki atuka dagaka. Mandan na, arga kaya ba alimanzano walanje mugabuna basese siwasiyosi sumanga busineka sasaka imanzano lagu jekanga imanzano hamana lakweka sekwitangu idozakadaibi